今日は、むざまざ千回一品です。今日はね、月麺風に食べてみようと思いました。で、千回一品のつけ麺ラーメンを食べていきたいと思います。ネギ、入れます。このね、こってり大好きなんですよ。今の気持ちから、そうはいい、こうするじゃんみたいな感じで、妄想にしったような気分ですね。では、つけ麺いただきます。 うんうまいわおいうん した小学校は家の近所にあるんですけども、当時はね、戦前の前と同じような作りで、土間があったり、川りのコースだったんですね。今はそんなことないんですけど、そういうとこに行ってました。 先生がくつぶしの目を描いたんですね。で、ある日、教場ですね。 <laughs> 先生の家が火事て全焼になりまして、次の日がここに来たんですけどね。くつぶしの眼鏡は半分溶けて、え皆さん、今日はご迷惑をおかけしました。言うんですけども、おかしくてね、みんが 眼鏡溶けてるのはどういうものかと思って、そういう思い出がありますね。月けうまいわ。天下一品は冷蔵庫に入れるともうカッチカチに凍っちゃうんですよ。青さがすごいからね。これがなんだ。 白菜漬けもうまいでしょたまたまちょっと失敗したせて、トーストなんだけど、これ俺うまそうだ。な。 まいあお前は サンマがね、シーズンになりましたね。去年は不足だと言ってましたけど、今年はいいみたいですね。今年はサンマ食べたいな。サンマの缶漬けでもいいんですよね。あれはあれでうまいから、骨までほろほろになってるからね。あれ買ってきてもいいなと思ってるんですよ。 美味しいようわすげえことねすげえことになったなこりゃ油がすごいからね風のこと考えると毎日食べちゃダメなんだろうけど食べちゃうんだけどね は天下一品からちょっと離れていて、車で行かないとダメなところにあるんですよ。でも通販で頼めば同じ味が楽しめるんで、うん。ああ、うまい。 ね栗山くね最近ね、がん後遺症が出てきて、左側の口では物がべれなくなって、で、痙攣するんですよ、左側がピクピクピクって。で、口も開かないしね。 後遺症すごいな今ね心配してるのが傘し 年金をね、いくらもらえるかなんでしょ。10万ぐらいやったら、どうとてもやっていけないもんなそれは怖いなまあ、働きはいいんだけどね、そんな交渉費に出たとするとこもないだろうし。 臭いですよね布がね麺もうまい こっちしかたまらんわ初めて天使のこっちを食べてるわなんじゃこれと思ったんですよこんなラーメン食べれるかと思って嫌だったんですそれが友達の付き合いとかしてなんか一品食うようになって今ではもうハマりまくってますねこれ一番うまいわ ぶち込みました。あとはイェイうん、これなんだろう。煮込みかな。 麺がもううまいねでもこれを食べたらまた太っちゃうかもしれないね油満身だから本当はさ焼き魚とか煮魚食べて そういうのが健康的なんだろうけどねライブは可能なんでしょうけどやっぱダメこういうの食べたくなっちゃうんだよな 熱い足りない小林が湧くんですよボーンと飛んでうっしいじゃないですね何機か激流するんですけど次が次に上がるでしょうね Thank you. さあ、まもなく不審死を迎えようとしています。残りメンマだけ。あの、最近野菜ね、家に電話からしてくるんですよ。そしたら、発信先は14時以上になってるんですよね。で、Google で調べてみたら、迷惑電話すると腐されていて、なんか大量高発電の なんだろうかそんな司会電話どうもこのねそういう電話信じて一切電話出ませんけどどういう番号を探してくのかなと思ってね不思議ですよ適当に書いてるのかなまあまあ、 ステージゲに一切いません。携帯だけです、本当にね。迷惑しますよ。うん。今更ながら。やっぱお腹いっぱいねなるってことは幸せですね。お腹減ってると元気ねえもんな。あ、そう。 これね DVD 買ったんですよ「心の地」役者さんがね主人公で、警察け何をしてもええんじゃ!」っていうねかっこいいですよね警察け何をしてもええんじゃうんそう <laughs> まあ怖いっちゃ怖いけどでも楽しみました面白かったです今日も全部一品でしたが美味しくいただきました食べることは肉ですそれじゃあ今日はこれまでにします ごちそうさまでした。